Ja, man sagte mir oft, wie schön ich bin, wie elegant meine Gänge sind, bewunderte die Vollkommenheit meiner Fensterbögen, blickte hinaus zu dem See mit dem Boot, zu dem Park mit den Rosengewächsen, zu dem Brunnen mit dem kalten Gebirgswasser. Ich wurde mit viel Liebe gebaut, von meinem Architekten und von Gabrovs größtem Wohltäter, zu repräsentieren Gäste von nah und fern willkommen zu heißen. Lange Jahre wurde bei mir gelacht, gefeiert, gelebt, bis der Krieg kam und ich enteignet wurde. Und heute? Seit Jahren stehe ich ohne Dach über dem Kopf. Jeder nahm sich, was er nehmen konnte. Meine Gänge sind still, nur der Wind pfeift durch die Fensterbögen der letzte Wille meines Schöpfers, Trost und Hoffnung, Heimat und Heim für Arme und Gebrechliche zu sein, ging verloren. Kann ich allen egal geworden sein? Will keiner mehr meinen Geschichten lauschen? Bleiben aus mir nur ein paar Trümmer und Bilder aus alten Zeiten? Oder hilfst du mir, im neuen Glanz zu erstrahlen Tod und Verfall zu trotzen, um wieder Hoffnung und Freude zu sein, für eine Stadt, für ein Land, für uns alle. Ich brauch dich, hilf mir.